time I wanted to tell you a story. I was with my friend Ned Bear. We were having a drink, then Orville arrives, and we start talking to him. I said to Orville, Orville, what are you doing here? He replied, Oh, I was having a drink with Pig Patch, I realized that there was also Pig Patch. Ned Bear was getting drunk, and nothing we talked about rope while Ned Bear got drunk. Whoa! <laughs> Música Oh. oh, oh. uno scombasso gatto Sempre allegro e soddisfatto Con la testa rotondissima È davvero intelligente Furbo e sorridente Doraemon The Cat questo micio bianco e azzurro è arrivato dal futuro traboccante di novità Ha una tasca eccezionale, super funzionale Doraemon Oh yes, chi lo sa come fa a cambiare realtà, ma poi là quando e come gli va. Da qua giù vola su la nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Doraemon, Doraemon, che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Doraemon, Doraemon, sei il gatto ideale Ma il tuo mini padrone è un vero piccone Sai già che dormirà, niente lo sveglierà E perciò il ritardo arriverà padrone Nora Noraiba, Vai e così lo Miau miau Doraemon, Doraemon, che gatto spaziale Solo tu ci regali dei gadget speciali Ma chissà come mai, quando poi ce li dai Siamo sempre in mezzo a mille guai Doraemon, Doraemon, Doraemon sei gatto ideale ma il tuo mini padrone è un vero piccone sai già che dormirà niente lo sveglierà che per già il Riccardo arriverà Doraemon, Doraemon, Doraemon, che cazzo spaziale Solo pulci regali Dei gadget speciali Ma chissà come mai Quando poi ce li dai Siamo sempre in mezzo a mille guai Thank you. ト Showtime! Thank you. Chicken is a bitch, stupid. Hello, beautiful woman and super hot. Omrato torso reparo. E potorasi uno canale veto. Ho, ho, ho, ho, ho. me, you're a beautiful person. Oh, you male. What were you beautiful, babe? Pizza! Thank